所以就喝个四万点吧。如果许光汉也觉得这个好看的话，放在一起。朋友们，大家好，我是黑塔。在那之前，我会提前告诉大家，我是什么是什么的支持者。这次的主题是最炫。 想给我们好人的斯麦特兄弟们说声感谢，让我们开始这个视频吧。演员的爱好，理想型，生话的地方，这些都用视频拍的话，我怕太像观众狂了。除了那些，全是我想做的。今天我想聊一聊见到许光看的话。 应该要做的十五件事。一要先离他远远的。许光汉头很小，许光汉头很小，但是我连用护脚都挡不住。为了避免尴尬，所以我要离他远远的。二找翻译。如果用中文交流，如果我说不出我想说的话。 我真的会后悔一辈子，所以要造一粒翻译。但是我离得很远，所以翻译是在中间翻译就可以了。三，送礼物，我会送他我准备的礼物。但是如果他不满意的话，可能表情管理会失控，所以为了照顾他，让他可以再打开吧。四，和我一起拍一下，假借你二。我通过这个和台湾人变得亲近了。如果。 许光汉也觉得这个好看的花，希望能和我一起拍一下《假贱逆二》。虽然因为制作费的问题 <laughs> 只拍了一，但是拍二的话应该会很幸福吧。五背他，我怎么觉得我比许光汉还要重呢？所以我才要背他，我的力气很大呢。六，吃台湾最近流行的美食。 所以可能会因为太紧张，所以不知道会吃到鼻子里还是嘴巴里。但我觉得一起吃一起台湾食物比较好，比如说布丁冰虾。但是布丁冰虾有点危险了，理由太甜了，晕过去就看不到了。一起看《Why the Dance》在许光汉捂着眼睛的时候，我会直勾勾的看着他的脸。 九退休游戏退休游戏 하나 아. 둘 셋. <laughs> 아이고 이 기회를 이렇게 날려 바보야. 아니에요 아이고. 아니에요 아니에요. 연습 게임이었어요. 연습 게임. 네. 한번 가도. 안경 네. 하나 둘 셋. 음, 음, 음. 让许光汉唱歌想见你只想见你未来过去我只想见你穿越了千个万个世界线里人海里相依用尽了逻辑心机推理爱情十一下了摩托车后座 抓住徐光汉的腰包，因为我太开心了，所以不能晕过去。把我俩绑在一起。十二，休要参加徐光汉的生日派对，那时可能没有朋友我一起，所以一个人边哭边玩，但我还是觉得非常开心。十三，一起喝酒，好想检验一下谁喝鸡尾酒喝得快。 我在二十分钟内喝了四杯。哎哎哎哎！但是我不想让大家看到我喝不了酒，所以就喝了四碗点吧。想看到醉了的样子。十四，拜托你出演一次他的采访。先把话说在前头。 希望在韩国能变得更有名。十五，不带摄像机对话，大家尽情想象吧。我不想给大家看我晕倒的样子。韩国电视剧中有这样的经典台词：“사랑，웃기지마이젠돈으로사겠어.”

拜